हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी फॉर्मेटिंग मैंने यूज़ किया है ये देख लीजिए ये फॉर्मेटिंग काफ़ी मैंने किया है इसमें अलग अलग कलर जो है अलग अलग सब्जेक्ट को प्रोवाइड किया है फिर टोटल को भी एक अलग कलर दे दिया है तो इस फॉर्मेटिंग को अगर आपको डायरेक्टली क्लियर करना हो तो आप कहाँ जाएंगे या तो आप शॉर्टकट की प्रेस कर लेंगे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे और अगर मैनुअली जाके करेंगे तो कहाँ से करेंगे तो मैनुअली जाके करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर जा करके और ये ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी और अगर आप शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हैं जैसा कि यहां पर जाते ही आपको दिख रहा है कंट्रोल एम लिखा हुआ तो आप कंट्रोल एम भी प्रेस कर देंगे तो भी यही काम हो जाएगा